esto es un tío que le dice a la mujer, cariño, te voy a echar un polvo australiano. Y la mujer le dice, ah, sí, qué bien. Y dice, ¿cómo es eso? Ah, pues mira, yo me fui a la canguro y tú te vas dando saltitos a ver a tu puta madre. A mí me gusta. Mi hijo, cuando sale de la guardería, viene corriendo a mis brazos. Y un niño que teme a su padre no viene corriendo.